Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin axtarış xilas etmə qrupları zəlzələ baş verən ərazidə əməliyyatlarını davam etdirir. Bu dəqiqələrdə azərbaycanlı xilasedicilər tərəfindən 12 yaşlı qız sağ olaraq dağıntılar altından çıxarılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti humanitar yardımı qardaş ölkəyə yola salınıb. Təyyarə ilə yola salınan humanitar yardıma zəlzələdən ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün 200 ədəd çadır və 183 ədəd qızdırıcı daxildir. Humanitar yardım aparan təyyarə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportundan Türkiyənin Adana şəhərinə istiqamət alıb. Qeyd edək ki, ölkə baş başçısının tapşırığına uyğun olaraq fövqəladə halların daha bir mobil səhra hospitalı və digər vasitələrdən ibarət humanitar yardımları növbəti təyyarələrlə qardaş ölkəyə yola salınacaq. Allah türk dünyasının yardımcısı olsun. Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən sonra dünyanın bir çox ölkəsi təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ölkəyə axtarış xilas etmə qrupları göndərməyə davam edir. Korona xəbər verir ki, Türkiyə xilas etmə qrupları göndərən ölkələrin siyahısını açıqlayıb. Siyahıda ilk pillədə Türkiyəyə 725 personal göndərən Azərbaycan yer alıb. Bununla yanaşı Türkiyəyə ən çox personal göndərən ölkələr sırasında İsrail, Fransa, Rusiya və digər ölkələr var. Qardaş ölkədə dağıdıcı zəlzələnin nəticəsində həlak olanların sayı 17 mini ötüb. Xəbər veririk ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi yayıb. Məlumata əsasən ölənlərin sayı 17 min nəfərə çatıb, yaralıların sayı isə 62914 nəfərə yüksəlib.